Ese cielo que ves gris, de suru también vas a camplar. Hay un tiempo en que parece que tú pesa más. Nada más de una sensación, a todos nos pasa y va a pasar. Numba la soledad. gratuito para hacer Caro el precio que se ha de pagar Cada corazón ríe y llora en sin parar De la nuestra para fadear. gárrate ver fuerte a ti que todo se puede solucionar. No va la soledad, pa' que no la puedes frutar.